difícil aqui eu andei em caminho em que eu não queria passar e Jesus me provou para que eu pudesse entender o mistério que em mim ele iria fazer Hoje canto com liberdade e de coração. Hoje canto a Jesus em adoração. Sou feliz, não dá pra explicar. O que eu sinto é um amor divinal. Foi descendo aprendi a amar mais e mais. te posso adorar. te posso adorar.